umpan dulu guys lumut mudah-mudahan gacor hari ini spotnya bagus track perdana lumayan lanjut lanjut Guys. Ini. guys. Mantap guys. Mantap guys. Alhamdulillah <laughs> anaknya guys rilis rilis Alhamdulillahirrahmanirrahim iya. Bro, guys hmm. Ayo, mantap uh. betul coy, Nice Oke, lanjut So big

up personality. guys. Yang buras.